día, e vamos a falar sobre o recuncho de evolucións. Comenzamos. Comenzamos. Para que serve para que serve? Para recoller devol, eh, devolver eh, os libros. Ten que haber un supervisor ou supervisora para poder coller ou devolver libros? Sí, as maestras ou os axudantes. Cantos libros se poden levar? Dos libros, unha peli ou tres libros. Cantos días poden estar na casa? Un máximo de 15 días. Chao! Hola, somos Noa e Olalla e vimos falarvos do recuncho da lectura. É un recurso onde podes ler, gravar teatros, contos, etc. E tamén podes observar as pinturas de Lidia Cao. Tamén podes xogar os xogos de mesa e coas marionetas. A nosa opinión sobre este recurso é que é moi chulo. Porque, como xa dixemos, podes ler, gravar teatros e ata falar cos teus amigos. Bueno, agardamos que vos gustase a nosa presentación. Chao! Hola, chamámonos Hugo e Unai. Eh, imos falar dos libros de ficción. Os libros para primeiros lectores teñen unha pegatina de cor vermella para primeiro e segundo. Para os lectores autónomos de terceiro e cuarto, a pegatina de cor verde. Para os lectores expertos de quinto e sexto, a pegatina fluorescente. Os cómics teñen unha pegatina de cor laranxa. E os libros de poesía teñen un trovador pegado. E os libros de teatro teñen unhas máscaras. Tamén existen os de lectura fácil, pois que lle coste un pouco ler. Están esparcidos por todas as estanterías e a pegatina é dun neno lendo. Adeus! Disfrutade da Biblia. E animade a saler. Ola, eu chamo-me André. E eu chamo-me Javier e queremos falarvos sobre os libros de información. Os libros que temos son interesantes. Generalidades, religión, ciencias sociais, matemáticas e ciencias naturais, lingua, xeografías, biografías, historias, ciencias aplicadas, artes, xogos e espectáculos. Tamén temos unha tabla xigante que a pode empregar quen queira. É moi divertida! tamén hai unha pantalla grande onde se poden buscar cousas e traballar nela. Eu vos recomendo o libro de información porque podedes buscar calquer dúbida que teñades. E con isto nos despedimos. Chao! Eu sou Níquel. E eu sou Efren. E vamos a falarvos da zona digital. Para pagar e encender os portátiles tendes que chamar aos ajudantes. Os DVDs podedes usalos portátiles ou leválos para casa en préstamo. E, e por último, vamos a e, explicarvos o caixón, o caixón musical. Nel tendes libros musicais e CDs. E aquí, os de, e aquí o deixamos para que e o disfrutedes. Ola, chamo-me Brais. eu son Tiago. Esta é a Roboteca Argalleira. Nesta zoa hai moito material, como as tablets, a impresora 3D, o muro de legos, os escornabots e moitos xogos creativos e divertidos. Los juegos de robótica. Ainda que nos gustaría aprender a utilizar a impresora 3D. Gracias por atendernos. Esperamos que os guste la nuestra biblioteca. Hola, somos María María y vamos a mostrar la cocina. Si algo rico quieres preparar una cocina deberás entrar. Si algo creativo querés elaborar una zona de plástica deberás buscar. Se algo fresquiño queres para cociñar no frigorífico tendrás que buscar. Se a receita queres debuxar ou escribir o encerado deberás ir. Se lavar, quentar ou enfornar queres no mesado tes que ver. A nos gustanos a cociña porque é relaxado e creativo. E tamén algo rico podes preparar. Bueno, despedímonos con unha aperta. Chao! Ola, somos os axudantes de sexto de biblioteca. Eu son Denis. Eu son Miriam. E hoxe os vamos a presentar a nosa sala de estar. Por aquí temos coxín e eh, algún que outra pelota amarela e morada por se te queres sentar aquí nos espacios a, agacharte un pouco. Por aquí temos os simuladores de bicicleta e por atrás temos xogos para entreternos. E eh, por aí temos dous pubs e unha mesa para xogar a, a variedade dos xogos de mesa gusta esta esquina porque os parques abrumados e cando me toca, podo vir aquí a sentarme un rato e desestresarme, e así melloro do estrés. Tamén podemos xogar cos nosos amigos en vez de estar sempre correndo no patio.